हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखिए गूगल शीट में आपको कोई ऑटो सम जैसा फीचर मिलता नहीं है तो यहाँ पर एक सम का फीचर जरूर मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे जाइए इस तरीके से ये लास्ट वाला जो सेलेक्ट करते हैं आप एक्सेल में तो उसको ना सेलेक्ट करके ये पूरा रो सेलेक्ट कर लीजिए ये देखिए यहाँ पर राम के सारे नंबर्स को मैंने सेलेक्ट किया टोटल वाला खाली छोड़ दिया अब यहाँ पर आपको मिलता है ये सिग्मा वाला बटन फंक्शन का बटन यहाँ पर जाकर के सम पे क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको सम होता हुआ दिखाई देगा और सारे सम यहाँ पर आपको होते हुए मिल जाएंगे